de la meilleure réalisation est attribué à... Roman Polanski pour J'accuse. Madame la Présidente d'honneur, Madame Sandrine Kiberlin. voire j'en ai très peu parlé. Et, euh, euh, et, j'ai essayé de faire mon propre chemin avec ça. Et disons qu'au début de cette année, j'ai vu un... J'ai vu un documentaire de, qui, sur Michael Jackson qui s'appelle Living Neverland et qui m'a fait changer de perspective sur euh, en fait, ce que j'avais vécu. Parce que j'ai compris que Enfin, voilà, qu'il ne s'agissait pas qu'une histoire privée, en fait, mais que c'était une histoire publique et que, et que euh, bah, peut-être que j'avais adhéré à la version de, enfin, euh, de Christophe Rougia. Euh, et, qui, qualifiait cette histoire d'histoire d'amour, même si enfin, moi j'y avais jamais vraiment cru intimement, je veux dire, mais c'est quelque chose qui m'avait raconté et du coup je m'étais dit bon ben voilà c'est différent et quand j'ai vu le, film Les Vies d'Everland j'ai pas pu m'empêcher de voir des mécanismes d'emprise et de fascination qui ont été complètement à l'œuvre aussi dans mon histoire et en fait ça m'a fait du bien de voir ce récit et, et du coup, j'étais très, agi, enfin, très agitée par euh, ce documentaire. Un processus très long parce que euh, bah, euh, ça va de juste essayer de commencer par survivre. Après, avoir une colère qui, passe peut-être un peu dans, qui part un peu dans tous les sens, y compris contre soi-même. Ensuite, commencer à ouvrir des conversations avec des gens qui nous croient, qui considèrent que l'affaire est un problème, en fait. Et de se dire pour soi-même, effectivement, c'est un, problème, en fait, c'est grave ce qui m'est arrivé. Et, et donc voilà, donc ça c'est un cheminement, je veux dire, ça fait euh, ça 17 ans, hein, que c'est... Donc c'est un cheminement ultra long. Là, là on parle de la dernière année. Et puis il faut dire aussi que le monde a changé. Et c'est pour ça en fait aussi que je parle, c'est parce que fait, je dois le fait de pouvoir parler à toutes celles qui ont parlé avant, dans le cas des affaires MeToo, et euh, qui m'ont fait, fait changer de perspective sur ce que j'avais vécu. Et du coup, je voudrais contribuer à ça, renvoyer ça dans l'espace public, parce que je pense que ça peut vraiment libérer d'autres paroles. Et quand on parle de paroles, on ne parle pas juste des mots, on parle de la vie des gens, quoi. Et euh, de, proposer ces nouveaux récits, voilà. En fait, aujourd'hui, c'est une responsabilité pour moi. Parce que, je, parce que je suis en mesure de le faire, parce que, voilà, je, enfin, euh, comme vous l'avez dit, j'ai, je, travaille euh, suffisamment, je rencontre, enfin, j'ai des projets dans la vie, j'ai un confort matériel, euh, j'ai, je sais pas, euh, des alliances qui font que je suis pas dans la même précarité que la plupart des gens à qui ça arrive. Et je voulais juste le faire, en fait, si vous voulez, c'est même pas... C'est pour leur parler à, à, elles et à eux, en fait. Faut dire qu'ils sont pas tout seuls, quoi. En fait, j'étais très soulagée, je dois dire que j'avais pris ma décision de parler avant. C'est-à-dire, ma décision de parler, je l'avais prise euh, parce que j'avais vu ce documentaire et que j'avais eu cette information comme quoi il refaisait un film que là vraiment j'ai décidé, genre ça suffit. Et en fait, il se trouve que par chance, vraiment par chance, je connaissais pas Marine, on s'est rencontrés à cette occasion juste après. Donc j'avais déjà décidé. Et si vous voulez, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à décider à parler, oui, ça a été difficile parce qu'il y a eu des résistances et euh, des choses qui n'ont pas forcément été évidentes. Et je pense notamment aux familles et choses comme ça où, en fait, on peut en reparler après tout à l'heure. C'est quelque chose qui est compliqué. Mais euh, parlez-en maintenant. Bah, d'accord, j'en parle maintenant. C'est juste que voilà, c'est des dans les, il y a des systèmes d'omerta dans les familles qui sont pas faciles parce que quand on se bat contre, quand on parle du patriarcat, on en parle de manière un peu à l'extérieur d'eux, alors que c'est à l'intérieur d'eux. Et c'est vraiment dans le, lien entre bah, l'amour, en fait, l'amour euh, familial euh, et, et, et, le système de silence et d'oppression qui va avec. Vous voulez dire que le poids des pères euh, potentiellement, oui. Et, enfin, et les gens qui ont peur aussi, en fait, c'est pas forcément de la méchanceté ou quoi, c'est juste de la peur. Et en fait, il faut comprendre ça, l'immobilité. Parce qu'elle est, est issue de la peur et, en fait c'est ça qui, fait pourrir les familles aussi. Et ça c'est je veux dire. Et ça c'était pas forcément évident, mais là où ce que je voudrais dire aussi c'est que c'était très bien. Parce que en fait ouvrir la parole ça m'a permis de rencontrer, comment dire, de prendre connaissance, je sais pas, de nouvelles solidarités, de rencontrer des nouvelles personnes et même dans mon rapport à ma famille. Je veux dire, mon but n'était pas la destruction. Mon but c'était juste regardons-nous, et évoluons, parce que c'est ça aussi aimer, quoi. Enfin, c'est même ça aimer, en fait. Et euh, du coup, bah, c'est ce que je, veux dire. On, euh, pour moi, cette enquête, elle est extrêmement forte, extrêmement vitale. Elle n'est pas. Elle est. Aujourd'hui, je suis nerveuse et ça me, ça me stresse, etc. Mais ça, ça me donne un élan de vie incroyable. Et je pense qu'il ne se limite pas à moi-même, en fait. Que c'est déjà dans mes proches et puis dans. J'espère dans d'autres familles aussi. Mais en fait, j'ai jamais pensé à la justice parce que. Comment dire il y a une violence systémique qui est faite aux femmes dans le système judiciaire. Et ça, c'est aussi ça dont, je pense qu'il faut parler. C'est qu'en fait, moi, je crois à la justice, mais il faut que la justice, elle parle de toute la société. Quand on voit à quel point euh, les femmes sont méprisées, je veux dire, c'est pas moi qui l'apprends, ça. Hein. je veux dire, dans le système judiciaire, où euh, bah, peut-être Marine pourra le dire mieux que moi, mais euh, dans, les, dans les situations, de, par exemple, de violence sexuelle ou de viol, c'est un viol sur dix c'est ça Qui aboutit à une condamnation en justice Ça veut dire quoi Des neuf autres Ça veut dire quoi de toutes ces vies, en fait La justice doit se remettre en question de ce point de vue-là. Moi, je crois à la justice et je crois que la justice peut se remettre en question, mais elle doit impérativement le faire si elle veut être à l'image de la société. C'est aussi pour ça que je passe par, euh, par Mediapart. Parce que c'est une façon de dire, en fait, on n'est pas là pour. Euh, je veux dire, il y a tellement de femmes qu'on envoie se faire broyer, soit dans les façons dont on va récupérer leurs plaintes, soit dans la façon dont on va disséquer leur vie et puis porter leur, le, regard sur elle. La faute, c'est elle. Alors comment elle s'est habillée Qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a dit Qu'est-ce qu'elle a bu Mais arrêtons, quoi. Moi, c'est pour elle que je fais ça aujourd'hui, aussi, en grande partie. Je me permets de dire aussi qu'il euh, euh, ne s'agit pas de censure là, mais regardons les choses en face. Je veux dire, c'est parce que des livres euh, sont produits massivement sur ce thème de, euh, bah, en fait, de la, je pense, de la culture du viol, en fait, du fait qu'il faut enlever les femmes, qu'elles sont des objets qui n'ont pas de pensée, c'est parce qu'il y a ça que d'un coup, Barouja, il peut se raconter à lui-même, bah, c'est une histoire d'amour. Quand bien même moi, quand il vient se coller à moi, je me colle dans le bout du canapé, je, m'enfuis, je veux dire. Il s'agit pas, il n'y a, aucune ambiguïté, en fait, dans la situation présente. Il y a une ambiguïté parce qu'on a créé toute une histoire de ce que c'était rapport, que le rapport aux femmes. Là, je parle des femmes, je peux parler des enfants, je suis à l'intersection des deux. Donc, euh. Mais je veux dire, c'est pour ça qu'il faut, il faut questionner ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut les censurer, mais il faut le faire. Parce que c'est des façons. Après, les, comment dire que les agresseurs peuvent, peuvent se raconter toute une histoire romantique au sujet d'un truc qui n'est pas du romantisme, qui est de l'oppression, qui broie la vie de tellement de gens, tellement de femmes. On considère qu'on a inventé avec MeToo la violence des qui était faite aux femmes. Mais non, c'est juste qu'on a tellement encaissé en fait. On a tellement encaissé. Et c'est possible de faire autrement, société. C'est possible. C'est bien pour tout le monde. C'est bien en premier lieu pour les victimes, mais c'est bien pour même les bourreaux, en fait, qui se regardent en face. C'est ça, être humain. C'est pas, euh, c'est pas écraser et essayer d'obtenir du pouvoir. C'est se remettre en question et, et accepter ça, et accepter le côté multidimensionnel de ce que c'est qu'un être humain. Et comme ça, on fait une belle société. Comme ça. Si on est là à vouloir euh, maintenir en place des ordres qui sont, comment dire, stérilisants pour la pensée, pour le cœur, pour euh, le rapport à autrui, mais on construit le monde euh, qui va à sa perte, quoi. C'était assez brouillon dans ma tête, de savoir quelles étaient les responsabilités, évidemment, parce que ça va pas tel que quand on est victime de quelque chose, on se dit tout de suite qu'on est victime, en fait. Même ça, on nous l'enlève. On se dit non, c'est de ma faute, je dois traverser une crise d'adolescence, je dois être caractériel ou je sais pas quoi. Mais non, en On retourne ça contre soi. Bien sûr parce qu'on ne peut même pas se poser sur soi-même le terme de victime. Du coup, bah, c'est dernièrement là, parce que le fait de faire cette enquête m'a fait remettre en ordre des choses, re-questionner. Et en fait, même si là, je, dis les choses de manière passionnée, en fait, c'est très calme. Mais c'est juste que euh, je n'avais pas cette conscience de moi-même comme étant victime. Donc le désordre qui a régné dans ma vie, euh, je n'ai pas même pu l'imputer à ça. Mais oui, en fait, ça a été très dur. Et oui, j'ai essayé de sauver la face de commencer par euh, sauver la face de Christophe Rougia lui-même, qui ne se voit pas, qui ne se voit pas en train d'abuser de moi. Je veux dire, je l'ai protégé lui, ça s'appelle de l'aliénation, ça. Mais oui, ça a été très long. Et je dois dire que il y a une partie très douloureuse qui a duré, que je, pourrais pas mettre une, je ne pourrais pas mettre une fin. Je pourrais juste dire, à partir du moment, je ne sais pas quand clairement ça s'est fini, mais je sais qu'à un moment, c'était plus là que j'avais plus cette euh, haine de moi-même et ce désespoir, en fait, qui hantait toutes les choses. Et ça, voilà, je, dois, le dire, je dois dire que, je sais pas, ça s'est passé par le fait que j'ai eu la chance de faire des rencontres euh, qui m'ont littéralement sauvé la vie, en fait. Oui, parce que voilà, enfin moi je suis un peu choquée par euh, ce que dit Rudja dans son démenti. Enfin déjà je suis choquée qu'il démente en fait. Je trouve ça choquant je ne sais pas comment dire. Il faut reconnaître nos récits. Ça ne veut pas dire que, vous n'avez plus le droit d'exister, mais vous devez reconnaître nos récits. Ça, c'est tellement violent de nous interdire même cette chose-là. C'est bon, bref. Donc, je suis choquée par tout ce qu'il dit, mais je, je suis euh, choquée s'il fallait encore plus par le fait qu'il dise euh, qu'il m'a découverte, parce qu'en fait, il m'a surtout détruite. D'accord Et qu'en fait, si Christophe Rougia a eu de l'emprise sur moi, c'est parce que moi, le travail sur le jeu, le théâtre, c'est quelque chose que j'ai viscéralement dans le corps. C'est quelque chose qui m'habite depuis que je suis enfant. Et ça, le rapport aux émotions, etc. Donc, euh, c'était pas quand je disais, quand j'ai dit, dans, c'est écrit dans l'article, et puis j'ai dit ça de quelques reprises, quand j'ai dit que j'ai renoncé au cinéma. Mais c'était énorme. Hein de toute façon, je. C'était à votre vie, en fait. Euh, un, truc qui était, en tout cas, qui m'appartenait en moi-même et euh, qui était une passion, quoi. Je veux dire, le cœur brûlant de ma vie, c'était ça. Mais je dois dire aussi, pour ajouter quelque chose, c'est que, disons qu'après les diables, j'ai fait un peu de théâtre euh, au lycée, etc. Mais j'étais nulle. Parce qu'évidemment, j'étais coupée en deux. Parce que je pouvais pas faire de théâtre, puisque je passais mon temps à mentir. Donc c'était pas possible. Donc voilà ce que je et du coup j'ai fait pardon je parle peut-être trop non pas du tout et euh, du coup j'ai du coup donc on a fait euh, naissance des pieuvres j'ai rencontré Céline Siama qui est la réalisatrice avec qui euh, en fait j'ai une histoire d'amour très longue et très belle et qui m'a comment dire bah, comme quand je parle des gens qui m'ont sauvé la vie je vais vraiment commencer par elle quoi c'est à dire que en fait euh, tant la relation qu'on a eue avec Céline, à l'inverse de, de tout ce, que, ce qui m'est arrivé avant dans la vie. C'est quelqu'un qui m'a écoutée, qui a pris acte de ce que je disais, qui a écouté ma colère et euh, qui m'a euh, ensemble parce que c'est pas juste elle, elle n'était pas immobile et moi j'étais mobile, on était toutes les deux mobiles. On a fait face à la vie et on, on s'est élevé. En fait, si vous voulez, l'idée c'est pas de dire comment dire, c'est pas de, de dire il y a des monstres. Parce qu'on n'est pas en train d'isoler les gens de la société en fait. Comment est-ce que c'est possible que ça arrive Qu'est-ce qu'on a tous comme responsabilité collective pour que ça arrive c'est ça dont on parle. Si vous voulez, les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères. C'est ça qu'on doit regarder. Et ça ne veut pas dire que qu'on doit, comment dire, euh, je veux dire, on n'est pas là pour les éliminer, on est là pour les faire changer. Quand ça circule, quand on ne cherche pas à faire taire, mais qu'on cherche justement à soulever des questions et à agiter la responsabilité individuelle de chacun aussi. Chacun est capable, en fait, de se, de se positionner. Et c'est pour ça, mais on a besoin d'outils, parce que ce sont les impôts, de notre société, c'est compliqué, donc on a besoin de gens qui vont nous donner, déplier la situation, voilà, qu'est-ce que c'est, en fait, bah, qu'est-ce, quand on parle de la culture du viol, de quoi on parle Et avec une succession de questions sur lesquelles bah, les gens ne vont pas être d'accord, je veux dire, on n'est pas tous d'accord, mais c'est pas grave, mais au moins, on parle tous de la même chose, on parle tous des mêmes questions voyez Alors que les résumés, les blocs et tout ça, ces trucs-là, bah, c'est des gros facteurs d'oppression comme le silence. Le silence, c'est la meilleure façon de maintenir en place un ordre qui est lié à l'oppression. Les gens qui n'ont pas accès à la parole, ce sont les gens opprimés, et vice-versa, n'est-ce pas Mais c'est ça, c'est pour ça que c'est crucial de parler. Ce que je voulais dire, c'est que la honte isole. Et Vraiment. Et en fait, les récits euh, d'oppression sur les femmes, souvent de violences sexuelles sur les enfants, et je parle toujours des femmes parce que c'est quand même, on est quand même vraiment euh, souvent victime, quoi. Euh, elles nous isolent. La prise de parole, ça nous fait, ça nous met en commun. Ça fait de nous un peuple.